un compromís de l'Ajuntament de Barcelona amb, amb el que considerem que és una oportunitat. Considerem que el consum social i ambientalment responsable és una oportunitat per tenir una ciutat més saludable, per tenir una, una ciutat eh, més amable, on es pugui generar ocupació de qualitat i on es pugui reforçar sobretot el teixit productiu local, el comerç local, el comerç de, de proximitat.